国民党打仗嘛，咱咱大陆嘛，那我们我就跟他这么走过来的嘛，到台湾来的。我们那时候还年轻啊，二十一岁呀，呃，到台湾来啊，就在这里找到事情做，做做的就结婚的就在这里了嘛。一个人，我还是坐在这儿。 <laughs> 好多人，我也还是在这儿住，我每天都是下来住，住的，住住这个地方，呃，到中午回去吃饭。 招的啦，姓高的一定还没来嘞，一定会来。我住在这儿嘛，我下来方便嘛。他们有的住得很远啊，但是也也跑这儿来坐一坐。因为什么呢？空军说他司令部在这边嘛，是眷区嘛。光讲讲了好多年了，也没有些动静，把人都赶底下人都赶走了。 呃，把这个地方腾出来，可是什么地方、什么时候来，那么 <laughs> 来接，我们不晓得了。 现在搬走，我儿子在那边买房子嘛，那那个店不一样，跟这不一样，都人没有地方坐，出门就要出走了一道街一道巷子嘛，就是，呃，出来这这大家这都都都没有地方逗逗留啊，是不是？没像这个坐一坐搞什么，那那个店没有的，那个店下来以后你要走就走开了，你不走开，你这站那里干什么？是不？人家不认识，这这都不认识。 人有的上班了，者是总有邻居人上班的上班，人家也没时间跟你聊天儿啊，谁也不理谁。我们那一个楼里的里边儿的好几家我都没跟没讲过话的了，还。我干过去十来年，没事儿就来聊聊，都是老我们一个老邻居嘛，对不对？嗯，从前多哎，从前七八个哎，现在死的光了，你还还两三个人呢。 老早呀，快下来了，哎，呀，还有二十分钟的就会下来了。 <laughs> 我老朋友住都住在这里啊，以前没有，这个卷村没有改的话，都是我以前同同老同事啊，他们都是老朋友啊，啊，所以到这边来住啊。 他们有的都很早了，都都改的违章去了。这个山头嘛，没人管了。今天天气比较好，很好，有热。啊？今天是起码三十三度一。 是三十二度，明天还一天好天。马上有一个又要来，又有一个马上坐那小车的那个，坐那电车那个月来，那个那个来。哎，快要来了。哈哈哈哈。 一围就搬光了，有的去年十二围，有的十一围，有的今年三围，现在把你看那个门上贴的，好多的比我们可吃的多，要要的。这个里面哪一家子不死光了？都死光了，死了他在家里，他女儿他不知道，回家一看死了，床上。 给他买个房子留包啊，要家里做了这开还不欢喜，在陶一给他买一个房子留包啊，把一个老人生管着个，现在他们特别下班回去看有人死了。下雨天不来，我我晓得这个天了，到下午就要下雨，现在开始了，我他晓得我要走了。你们回去拿奖。 哎，我呢我给他关司啊，你帮了我们。哎，不能这么晚？对。今天不能太晚了哈。太晚了。嗯。我去金美啊。你不两回去了。我这是分家要交租你要回去了。等一等回去。你要吃饭了？必须吃饭好嘞，拜拜，拜拜。 好热。啊，对。你到菜场来去买菜啊。嗯。他两个不买，你也有人问。有些礼拜六、礼拜天，那些老太婆、老老老头子，那个张老太婆碰到你了，哎呦，李太太，你今年买这么多啊？哎呀，儿子跟媳妇要回来嘛。哎。 那个什么王太太碰到张太太，你今天没这么多。哎呀，女儿跟女婿要来嘛， <laughs> 我们看是哪个知道？我妈妈要来，我丈夫要来，对不对？我想想好笑。那个四十之二号，那个唐贤真的挂号可以帮他收吗？四十之二，四十之，四十号之二。我嘞？对啊。啊。跟你说，你太太不在。那个是谁？ 四十号 <laughs> 这个 one day。如果你看火锅，还五分钟。台湾最好的一个地方啊，你们都不知道，我们来了一看那就问他。报道嘛，走这个地方。台湾暴嘛，有没有报道？这个一条路啊，是一个水沟，水沟来抓些鱼来就可以吃，就在门口嘛。 我们的小孩子都叫洗澡，你在什么水啊，跟江湖和好。哎，那台湾太好了，给他们搞的这个样子，把有钱的规规矩矩人呢搞垮了，这个不三不四的都当董事长。 十一点啊，对，走了，走了，回家，走了。 <laughs> 对呀，我住那边就好了，没办法的，就是。你看这个这么多，每一家都是那边来的，都是那边特别是过来的，你看五栋，那个一栋六栋的办公室， 那边你可以聊天啊，就忘记自己觉得身体比较不舒服或什么了，他就一定会去。对啊，去那边常常跟人家聊天，聊聊都，哎，九点多出门到十一点多的时候到十二点才回来。我我觉得啦，好像被关在里不自由。而且一进来的感觉是，你每每个人几乎都关门，不是像我以前眷村从那个门口过，每个人窗户一看，哎，你在干什么什么。 这边不是你出去进去，你看到全部都是门关着。你要去串门子，你还考虑他在不在家，按门铃干嘛？所以大家都比较不会去。看到全台湾的眷村都在这个里面，你看。全台湾的眷村。我我我，的人家都被拆掉，你你们就问他们有没有公家的，公家怕我交高费哦，我不懂啊，哎呀，你不要你的，不要的。 他多不，你看我那个伞嘛，你看，不是，我们要要干什么忙，有的没有用的。每天去那个地方，不管好坏，十一点满弄到家。我今天出去，我说哪一个路到哪里，我告诉他具体地方。他知道你方，他就找你也知道这条路。我不要补。 你看赵本本、赵宏的，对不对？怎么了？我不跟你讲，他接电话响了，他要问哪一个来。主要是要让他求救万一有时候出去买个东西，他万一有什么状况，哦，万一后不善，哦哟，打什么？不要打了。以前就不需要用，以前九零六四串门子谁？什么？他以前在家摔跤哦，对面那个原住民就马上跑过来一把就把抱上去。 在这边我根本都没办法求救啊！所以我都不敢出去了，在对象也不能出去。在那边住了快五十年了，所以一些山上的那些老朋友，交情都还算不错，至少有他聊天的对。像他跟我在家比较没话讲，搭不上线，也绝对是在家打瞌睡、看电视、数车子。 因为它面向窗户门，那个那个窗的门外面就看得到那个路桥上面的车子来来回回，有没有？他就会在那看那个车子，在那数车子，数无聊就是打瞌睡。 October 十一点，再中他停下来了，他去吃饭。